porque a gente fazer uma sopa, colocar vários ingredientes dentro, está criando uma bomba atômica. Vai dar tarde, fermenta, dá um mal-estar danado, é um bate toque não te alimenta, não te nutre. Você pode usar uma, uma especiaria e usar o que você, conforme o seu gosto, você vai do óleo de coco, ao azeite, ao, ao óleo, ao nada. Por exemplo, a gente, hoje a gente vai fazer o inhame com coco e açafrão. E tá Existem dois, vários tipos de inhame no Brasil. É, o mais medicinal é esse cabeludinho, que ele brota, germina. Esse daqui é o cará, também tipo da nossa região. Muito gostoso, é um inhame também. Vamos fazer os dois. Às vezes o inhame pinica na mão. Se ele pinicar, você tem que cozinhar. Se ele não pinica, você pode fazer ele usar ele até cru. Não tem problema.

enquanto o cúrcuma ou açafrão da terra é uma raiz. Inhame são leguminosas que você pode deixar para cozinhar. Você descasca e bota para cozinhar e deixa lá. Puffman, ele é muito é, nativo brasileiro, é muito fácil ter aqui, qualquer lugar tem. O açafrão não, já é uma flor mais específica. Por isso que ele é caro. E ele é o pistilo, é, onde, é o órgão reprodutor da planta. Açafrão é visceral. Já dizia. Então ele é uma coisa mais delicado. E é muito poderoso. Medicinalmente, tem muito o poder. O cheiro de céu absurdo. É vivo. É vivo. Espero que A natureza é muito mágica nisso. Amanhã limpa o sangue. Faz muitas impurezas do sangue sair através da pele, dos rins. Fortalece o sistema imunológico ele é muito rico em zinco. Evita malária, dengue, febre amarela. Aldeias inteiras morreram de malária depois que as roças de inhame foram substituídas por outros plantios. Inhame dá com fartura em qualquer lugar úmido. Nas mulheres aumenta a fertilidade. O inhame cozinha em 5 minutos. O INEP é acessível, versátil, natural, orgânico. Pode fazer da sopa, eh, maionese, vitamina, emplasto, refogado. É o cara, o cara é o INEP. A responsabilidade é sua. Se você se alimenta bem, você vai colher isso. Por exemplo, tem vários sabores. Você pode viajar Agora eu vou fazer isso virar uma maionese.